Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a alege. Dar înainte vreau să îți spun că sunt foarte bucuroasă că am făcut un curs de improvizație cu părinții și copiii aici în sufrageria Silvi Art și <clears throat> i-am ajutat să se joace uh, și pe părinți și pe copii, unii cu alții, uh, deși nu se cunoșteau între ei. A fost fantastic. Um, despre a alege, mai pe scurt, este vorba de un exercițiu de dezvoltare personală, eram 25 de persoane, ehm, profesorul ne-a rugat să ne imaginăm că suntem eh, pe un vas și ne-a spus că trebuie să alegem 5 dintre noi <clears throat> care se vor salva, doar 5 se vor salva și eh, doar ei se vor salva pe o barcă. Ne-a pus pe un cerc <clears throat> și a trebuit să mergem la fiecare să spunem care este cel salvat de noi eh, și care este cel lăsat în urmă, adică lăsat pe vasul um, care urma să nu se salveze. Um, eu m-am dus la fiecare, am numărat patru persoane pe care mi-am dorit eu să le salvez și a cinci am fost eu. Apoi, la sfârșitul exercițiului, profesorul ne-a spus că doar o singură persoană dintre toți cei 25 câți eram s-a ales prima pe ea și apoi pe ceilalți patru. Mi s-a părut fantastic, m-a pus pe gânduri, n-am să uit niciodată exercițiul. De azi înainte o să mă aleg eu prima. Pentru tine ce înseamnă alege? Ceau!